तो आज मैं इस बारे में वीडियो लेकर आया हूं तो मेरी वीडियो को आज आपने गौर से देखना है ताकि आपको यूट्यूब शॉर्ट से रिलेटेड जो भी इंक्वायरीज़ हैं और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज आपको क्लियर हो जाएंगे और वीडियो आज की हम शुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर लें घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास हैं चले जी हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों देखें अभी लेटेस्ट यूट्यूब अपडेट्स हमारे पास आई कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स को आ, उसकी मोनिटाइजेशन अपडेट कर लें अब जो यूट्यूबर्स जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कम्प्लीट हैं तो उन्होंने अपने जो यूट्यूब शॉर्ट्स को अपडेट कर लिया मोनिटाइज कर लिया वाई स्टूडियो में जाके या अगर उनके पास पीसी है तो वहाँ यूट्यूब की सेटिंग में जाके वाई स्टूडियो में जाके उसको एक्टिव कर लिया अब उसको कैसे एक्टिव किया है उसके ऊपर एक वीडियो मैंने बना दी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप देख सकते हैं आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर तो वहाँ से आप एक्टिव कर लें अपनी वाइट स्टूडियो के अंदर जाके उसमें आप देखें जो यूट्यूब पेजेस हैं वो भी आपका एक्टिव हो जाएगा और जो यूट्यूब एड्स हैं वो भी एक्टिव होगा उसके बाद देखें अब सबसे अहम चीज़ ये आती है कि देखें अगर आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर काम करना है तो आपको मेरा मशवरा ये है कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड एक अलहदा चैनल बनाएं उसके ऊपर जस्ट आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स ही आप अपनी वीडियोस अपलोड करें जो एक मिनट से कम वीडियोस होती हैं उसकी रीज़न क्या है देखें अब अगर आपका एक कंप्लीट चैनल है जिसके ऊपर आप आठ से दस मिनट की वीडियोस बनाते हैं और उसको आप रन कर रहे हैं तो जब आप उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाएंगे तो उसमें इफ़ेक्ट क्या होगा शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ तो आएंगे लेकिन उसकी वजह से आपके जो लॉन्ग वीडियोस हैं उसके ऊपर व्यूज़ बहुत कम आना शुरू हो जाएंगे ये पर्सनली मैंने ऑब्ज़र्व किया है क्योंकि मेरे मेरा भी चैनल है दो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो जब से मैंने शॉर्ट्स अपने चैनल के ऊपर कुछ बनाई हैं तो उसका मैंने अगर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया है तो मेरे व्यूज़ थोड़े से कम आना शुरू हो गए हैं क्योंकि लोग यूट्यूब शॉर्ट्स को ज़्यादा देखते हैं और जो वीडियोस हैं उसको कम देखते हैं वो कहते हैं जी हम आठ दस मिनट की वीडियो क्यों देखें एक मिनट की वीडियो से जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसको नहीं देखेंगे तो इसकी वजह से आपका ओवरऑल चैनल के ऊपर इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम पड़ता है तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएं अगर आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं कोई भी आइडिया आपके माइंड में है तो उससे रिलेटेड आप अपना एक, जो न्यू चैनल बना दें और उसके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर चार से पाँच यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस बनाएं और उसके ऊपर काम करें और जब आपका वो चैनल ग्रो हो जाए तो उसका फिर उसकी मदद से आप दूसरे चैनल्स को भी आप हेल्प आउट कर सकते हैं ये सबसे बेस्ट आइडिया है और दूसरी बात कि अगर आप अपने जो लॉन्ग वीडियो वाले चैनल के ऊपर जो यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर काम करते हैं वीडियोस बनाते हैं तो अब क्या होगा समटाइम आपके पास कॉपीराइट क्लेम आएंगे कॉपीराइट स्ट्राइक आएंगे अगर आप म्यूज़िक दूसरा यूज़ करते हैं जो फ्री म्यूज़िक नहीं होता और इसके अलावा अगर आप दूसरे क्लिप्स उठा के यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल देते हैं आपकी मेहनत कम और दूसरों की मेहनत उसमें ज़्यादा होगी यानी कि उसमें ऑडियो वीडियो दूसरों की ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर आपको स्ट्राइक आएगी और जब आपके ऊपर तीन से फोर टाइम अगर आपके पास स्ट्राइक आ जाती है तो उसमें क्या होगा कि आपके चैनल के ऊपर मोनिटाइजेशन डिसेबल हो जाएगी और जब मोनेटाइजेशन डिसेबल होगी तो आपका ओवरऑल चैनल उसके ऊपर डिस्टर्ब होगा और आपका जो पहले वाला चैनल होगा उसकी सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी तो उस चीज़ से बचने के लिए आप अपना अलहदा चैनल बनाएं जिसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट्स की वीडियोस ही आप अपलोड करें अगर खुदा ना खास उसमें कोई इशू आ जाता है तो आपका दूसरा चैनल इफ़ेक्ट नहीं होगा तो सबसे बेस्ट आइडिया मेरा यही है सबसे बेस्ट हमारा जो जो काम है उसको यही करें कि हम उसके ऊपर शॉर्ट्स के ऊपर अलहदा काम करें उसके ऊपर अलहदा चैनल होना चाहिए ठीक है जी अब दूसरी बात जो सबसे अहम बात है बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो नए यूट्यूबर्स हैं या पुराने यूट्यूबर्स हैं उनको एक चीज़ कंफर्म नहीं है या अभी उनको सही तरीके से इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं मिली कि अब यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसका क्राइटेरिया अब क्या है देखें अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको इसके बारे में 100 परसेंट इन्फॉर्मेशन कन्फर्म होनी चाहिए सही होनी चाहिए उसका सबसे जो सही जो क्राइटेरिया है वो अब मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ उसमें ये है कि अगर आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए हैं तो आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए आपको मेल आ जाएगा या दूसरा ऑप्शन ये है कि 1000 सब्स एक हज़ार सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 डेज़ में यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस के अगर आपके 10 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं तो तब भी आपको मोनेटाइजेशन के लिए मेल आ जाएगा आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा उन दोनों कंडीशंस के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स आपके लाजमी होने चाहिए अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे और आपके 10 मिलियन व्यूज़ भी हो जाएंगे 4000 थाउजेंड वाच आवर्स भी हो जाएंगे तब भी आप मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और आपने 1000 सब्सक्राइबर्स आपने पहले कंप्लीट करने हैं इससे ऊपर होंगे तो बहुत अच्छी बात है मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स ज़रूर होने चाहिए दोस्तों तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है आपको समझ आ गई होगी और वीडियो अगर आपको समझ आ गई है तो अब आपने यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आपने एक अलहदा चैनल बनाना है ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अपने दोनों चैनल्स के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकें तो आज से ही आप अपना एक अलहदा चैनल क्रिएट करें उसके ऊपर यूट्यूब Shorts से रिलेटेड जो भी आपका आइडिया है तो उसके ऊपर अप्लाई करें और उसको अपने चैनल को भी ग्रो करें तो अब यूट्यूब की क्या पॉलिसी है तो चैनल कैसे मोनिटाइज होता है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है इसी के साथ जुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद